Ingresa a la plataforma virtual de la universidad. Ingresa con tu correo electrónico. Ingresa a cursos virtuales y aplicaciones educativas. Ingresa a Tips Canvas para saber más sobre la plataforma y también te puedes suscribir. Hago mención que no es obligatorio suscribirse a esta área. Ingresa a Canvas. Acepta las condiciones que te solicita. Automáticamente ingresarás a la plataforma virtual. Podrás encontrar las notificaciones. you have been gone. Like I was you leave. Podrás encontrar tu perfil. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds. Podrás encontrar tus cursos asignados. I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Bienvenido a la Universidad Mariano Galvez de Guatemala.